esse mundo será seu Senhor, eu te no que por mérito for meu Quantas vezes me senti só e perdido no breu Sei que temos pouco tempo e se ele esgotar, fudeu Faz barulho nessa desgraça! Ele pede tá barulho! barulho, não quer que você faz barulho! Não, agora! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Trilha de terror Tu tá ligado, mano, eu sou sagaz Hoje eu sou o Victor, pode me chamar de Jogos Mortais Ah, mas tudo bem, mano, deixa eu te dizer Quem quer é trilha sonora pra quem não tem medo de morrer Trouxa, você tem que entender o provezado Eu sou favelado, morrer nós já nasce programado Uou! Você é fraco pra caralho, não vem com rima clichê Que eu sinto racionais, eu te bato aqui no canto Porque é racionais, mano, eu te faço um holocausto urbano Trouxa, isso aqui que é... meu nome. Na moral, você se garante com racionais, tá ligado? Eu vou mostrar pra esse cu como é que faz. Racionais, meu mano, aqui que eu vou jogar os seus podres Já que é racionais, mano, é resistência Nós é cores e valores Trouxa, não te mata aqui, mano, que eu sou moderno Que eu te bato nessa porra, é sobrevivendo no inferno Bora pro primeiro round! Então vota aí, mano Vota direito, vota de verdade, que o coração calma Calma, calma, calma. Você vai gritar. Barulho para o Vitão! Uou! Barulho para o Caldas! Uou! Bota a vez o é que faz. Mas acontece. Vitão levou o primeiro round. Ele terminou, ele não. Consegue, é mentira. Ele volta. Tá, tá, tá, fase. Poxa, mano, vai tá. deixa eu tá. te dizer. Você falou que eu falo trouxa, isso que eu te responder. Poxa, mano, você tem que te entender. Trouxa, você não representa nem o que você tá na ligado no que eu vou falar de novo. Respeito o pai que te comece, cinco bolas de ouro. Mano, você tem que entender que eu te bato, cuzão. Que eu te bato aqui na moral. Que eu sou o melhor do mundo hoje, Cristiano Ronaldo, que é o atual. Oh! Você não tá entendendo que eu sou o Pogba, cuzão, por isso que eu tô um pouco me fudendo. Você é o Pogba, nossa, que legal. É o Victor aqui que chega no pedido instrumental, mano. Olha só a cagada que eu vou falar, não, o Cristiano Ronaldo tem quatro bolas de ouro. Ai! O Vitor Messi tem cinco. não melhora a qualidade. Você não vai entender, pra pra caralho, para de mandar rima cheiro. Você falou que eleva a qualidade, eu falo sem como. Se você eleva a qualidade, por que que agora você não mostrou? Oh! Você ganhou só na sorte. Se liga que o Vitor que chega bondado e acaba você com um corte. そうね。 representa Black News, você é Black Fly, sempre liquidação. Na moral, meu mano, não sei se você entendeu, o que aconteceu. Se liga, meu mano, eu bato de frente com o Vitor, se fudeu. Tu tá ligado? Se liga, meu mano, na rima, na hora que eu falo assim. Hoje eu dou sobre o seu peito e derrubo o muro de Berlim. Tá tranquilo, parceiro, tu sabe que eu faço o que é mais incrível, mano. É claro que é Black Fly, o meu freestyle é mais acessível, só pra matar, mano. Tá se passa aqui, só te faço improviso, é mais acessível pra quem não tem o dinheiro e faz aqui sempre no compromisso. Mano, tu sabe que aqui tu me irrita Porque só faz pelo dinheiro Eu já te botei na lista, mano Quer é fraco mesmo, porque eu vou te batendo Tu quer fazer por dinheiro E então pra você eu vou me fudendo Mano, eu faço por dinheiro Se liga, fala que aqui no proceder Eu vendo a cesta aqui de marola E lá de você Cara, ligado, meu mano, você como acaba você com seus planos Ah, mas tudo bem, é claro que eu colo no estúdio A mulher que é pra colar no estúdio, mano É pra sobreviver fazendo rap Coisa aqui que você não quer para a sua vida Enxerga da fusão, você é fraco, meu coração meu mago Referência de quem me Se dando o nome dos outros de novo, mano Sinceramente, não tô entendendo o que você tá falando Na moral, meu mano, seja mais sujeito homem Honra a porra do seu nome Representa se tu é homem o que eu posso fazer, cuzão Meu parça, eu te bato aqui que eu te bato, que eu fico bem tranquilão É claro que eu sinto os outros babaca, isso aí são as minhas inspirações Mano, você tem que entender, não posso fazer Se você não tem isso aí, você é fraco pra caralho Mano, nem te considero como um MC Nem considero como um MC Se liga, parceiro, no que eu vou falar Seus versos se atropelou, você não sabe nem contar Tá ligado, mano, se liga no que eu falo Essa pra que eu chego, mando a rima na hora Para de rimar e, por favor, pra escola. Ah, mas tudo bem, parceiro, te faço um que é mais copeco Já que eu atropelei babaca, hoje eu te chamo de perso. Trouxa, meu mano, você não tá entendendo como é que faz. Eu acelero você que me chama de Michael Maca, rapaz. Oxi. barulho para o Vitão! Uou! Barulho para o Caldas! Uou! Vai voltar no estéreo. Tô zoando aí, ó. Ei, Vitão. Mas o respeito todo mundo que batalhou, da hora, isso mesmo, que levou aqui.